Jósa Miklós, boldog napokra! Nem írtam a szívnek, nem írtam a szívnek erőtlen ütemzajt. Inkább a lelki nesz érdekel int. Mint ember, előbb zörrejét veszem át, majd utána találok benne egyénit. Végtére elég követésre való tant az még a e világ, Ezekkel okit, hogy dőljön a régi alaphang. Szép verzizeg, ég, csodaszót kerekít. Boldog napok, itt vagyok, itt lobog éltem, sorsomnak adagra szabott idejét, próbálom el éppen, akár a mesékben. Érzéseket él el a gond, közepét a jónak előlem elissza, titokban és mégis előzne ügetve kihalt zsákutca kövére, tipegve, kopottan. Készségesen elhozom e dalt. Nem árulom el a szépet, egyébnek mutatva, hogy kevés, hogy keverés ne legyen ünnepi dalt faragni akartam en régi alapra. Nagy, végtelen éneket értelem ad. Lehetne feladni. Találva kitérőt büszkére neveljenek képtelen el, Szétkenni riadt iszonyát, mi belém dönt, napokra hasítja a létben a rend. Furfangos erők, szigorú küszöbén lást, pár szóban eltérül a régi esély. karja kezel tanokat, s vele is ránt. Szívedbe elánt iramozhat a cél. Porlepte időknek a híre se halszik, tán céltalan élni szokás ez a vég pátosz sehol. Éneket írj, tova hangzik. Á, csak hogy unalmas a szép nyomaték. A sárga puliszka szegénynek ebédje, sok székely erős lesz, azért is eszi. Üsből kikapart leves, így melegítve, puszuljuk a világban, ez állva eszi s a föld forog, égve aranylik e csillag, szép mindig a győzelem útja, hihetsz azokban, akikkel a pásra kiállhatsz, új ünnepi dal bizsereg kirepeszt.